cut cut cut cut. Cut Guys, welcome back to my channel from Ubang Malaysia. Em komen yang masih lagi uh, ah, Q&A tu kena komen yang tu nak uh, ah, Q&A tahu dengar saya lagi channel nama lah, promotor hobi ko. Uh, ah, Mamin sini jadi Ubang lima channel tu memang lagi nak kan tuan lagi memang memang nunjuk tu nama channel tu lagi link tu lah, tu lagi description tu lah. Sambil lagi tu subscribe subscribe and share and uh, tobi ramo. Uh, ah, Lisa mo nang baga question eh. Bro, sih ka lang din ay si Juan kayo nga lang juga. Ang ah, bro na pangdala yung dyan si kayo. Ay, na pangdala yung dyan. Wok, wok. Next question. Ang punta. Nagtibong do sa pagi video. Sagat tadi di yata ba kung may. Ay, may ang sige na sa nagtibong ay. Pwede pa sa di ko wahi siya. Ano na ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯊꯤꯕꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯔꯤꯡꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯀꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯔꯀꯣ ꯄꯣꯛ ꯀꯦꯖꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯉꯝꯅꯤꯗ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯂꯤ ꯀꯤꯡꯇꯣꯟ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯆꯍꯤꯅ ꯊꯥꯔꯇꯤꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯌꯔꯥꯅꯤ ꯀꯣ cây lần đến nọ ngoan cây lần đến đây cây những câu chuyện mang ngon của ba nó trên nào cả nọ anh nhớ lại class chat tâm class six cái đấy cây school chat tâm bị ai à school chat lấy mấy cái link của tâm bị gọi cho cái right youtube cái nào à vi sẹt được gì đây dân dân nhì nó một cái gì là hơi lạc lạc cái kia nó có thể là gọi bro sẽ cây làm cho nó cho con khi nào lấy cái gì nhé thất nhà 아, 아기 상태 뽀뽀기요 그런 멘탈 아들아 뇌 짜이 보전 짜이 보이죠 아주 아기 상태 너무 뽀뽀기요 그런 상태 누가 그냥 기계 보기는 아기 용인들이 안 팔면 누가 리유 아 라이브 거요 이한바 세 유튜브 세 풀타임 보이는 tawgira aduga YouTube se na yararoi anna job Boleh bintang lagi. Sekarang diikat. 고생 절리 마카 사탄아 마저리 우지기 와이래 소이나 진이 투만드나 소이 그래 트리플 K 네 하거든 브로기 M in M in 락시카리노 아이기 M in 락시 인지니어니 괜히 이랑 방 이치 생각을 들어 음 브로 세이 케야 수르게 세이 13 엑스트라 자, 와행 mana hamko sane kay lamdeno wangkay yonla directagi full support sabay already. Thank you, thank you. Dasan na full support habire. Diba? MC M M MNC meeting Manipuri cartoon yan diba? Basis ba nang napambag dahil kanano? Si ay ang kaso hay ka ay mamang daso abisek wala. Hauzal edit na hamko sa nuwa. Nangi dagdag saro คือฟอร์มไอ้กิจจะต้องใช้วางคีรอแล้วทีนี้ชิกิชิกิกูมาคุยสักทั้งไงเนี่ยดูก็ซิมเปิลซิมเปิลเซฟโปรดักชั่นนั่งก็จะเนี่ยนั่งกินมิ้งซีกันนานะทงดีบ้านอ่ะเนี่ยเป็นทงดีดูก็นั่งกีนั่งดูก็นั่งกีเกิร์ลเฟรนด์มาสั่งจะ my friend ยังบอกกูจะเนี่ยชิดีวาสิตันยิงเนี่ยยิงวาสิตันยังบอกกูจะเนี่ยเอ่อกูจะนั่งจะ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯂꯥꯟ ꯈꯔ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯕꯦꯔꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯅꯪꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯅꯣ ब्रो के लेफम अदुका सही के याद क्या नो आई के लेफम ना वंके नो लर सही ब्रो के इसी क्या नो ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯜꯀꯣ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯩ ꯁꯤꯀꯤꯌꯥ ꯑꯃꯟ ꯁꯤꯀꯤꯌꯥ ꯑꯃꯟ ꯁꯚꯦꯟ ꯁꯚꯦꯟꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯆꯥꯅ ꯍꯧꯒꯠꯆꯅꯤ ꯃꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ Question number one. Now YouTube tutorial say kay wakal din no. Ay di kanya boring boy tingkol lagi mo video ang yung wasi ba skip to tu man naman bilang kanya. Ajo mi ne kami nam ati di ba bile ba. Nangi YouTube si skip ko man lang sa din nangi channel ka ba utura na ito. Sige mo bang din to kada ito dar dar subscribe lang pre. Ojo na nay channel ka na channel ko sa hire ko sin hire ko. Ando ka nanay YouTube to wasi ni baba mama support to pre. Tawi tawi ko baba mama support to. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯣꯡ ꯁꯣꯔꯠ ꯕ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯂꯤꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯃ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯦ ꯁꯅꯥꯕꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯣ ꯈꯔ ꯊꯨꯗꯅ ꯋꯥꯟ ꯀꯦꯁꯨ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯦꯁꯨ ꯌꯧꯅꯕ ꯉꯝꯖꯔꯣ ꯍꯣꯏ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯆꯦꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯔꯤ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯪꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯅꯣ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯌꯧꯅ ꯂꯩꯔꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯆꯍꯤ ꯊꯥꯔꯇꯤꯟ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯔꯣꯍꯤꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅꯩ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯔ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯦ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯏꯪꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯧꯔꯒꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯨꯄꯥ ꯐꯣꯔ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯐꯤꯐꯇꯤ ꯂꯧꯏ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯌꯥꯝꯃꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏ ꯐꯣꯔ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯐꯤꯐꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯁꯇꯨꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯧꯕꯅ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯦ ꯌꯧꯅꯕ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯤ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯌꯨꯇꯨꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯌꯨꯇꯨꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯤ ꯀꯃꯦꯟꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯣꯄꯤ ꯕꯤꯀꯥꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯤ ꯗꯦꯊ꯭ꯔꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯔꯞꯁꯟꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯛꯂꯧ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯖꯣꯏ ꯃꯜꯂꯤꯛꯁꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦ ꯎꯕꯥꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯄꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯃꯤꯅꯤꯡꯅꯦ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯪꯕꯅꯦ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯌꯣꯔ ꯅꯦꯝ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ Where are you from? Wanting on Iraq. Say, uh, who old are you? I can say 13. Tamono, what was in bro brosy, kay lamdin nyo sa hija surgay si wang kailangan say in a 13 sura. Diba? Kuya ni in the kusinjay Thank you for watching. Mayam na support to bujano 1 kesu yore. Matang da 2 kesu. Yohan view mayam dahil sa kay Mubam, brothers, na